Wahid mother and child care hospital शदीद मुश्किल से दो चार अल्ट्रासाउंड और एक्सरे न होने की वजह से हमला औरतों को वक्त बे वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अगरचे यहाँ का यूएसजी प्लांट बहुत महीनों पहले ही ख़राब हो चुका है मगर हुकाम इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है ये गए आसुन हीटिंग सिस्टम सह ये कहें या अल्ट्रासाउंड सह ये कहें या बाकी बाकी टेस्ट तम ते कहें काफ़ी कमी है और यहाँ पे ये जो स्टॉप है नर्सिंग स्टॉप है उनको भी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है और भी कुछ टेस्ट यहाँ पर नहीं है सबसे पहले जो यहाँ पर जिस टेस्ट की अच्छी ज़रूरत है वो यही है कि थायराइड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वो भी यहाँ पर नहीं है तो हमें इस वक्त पेशेंट का अपने यर्जी करना था पूरा दफ्तर यहाँ पे बंद पड़ा हुआ आप देख सकते हैं आप पूरी यहाँ पे आप रिपोर्ट ले सकते हैं आप जांच कर सकते हैं तो हमें ना यहाँ पे पूरी जो हमें चाहिए थी सेवा नहीं मिली है तो आपने देखा किस तरह सोपोर के एमसीएच में आने वाले पेशेंट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मेरा आपसे मुतालबा है कि आप सोपोर के बीएमओ के नंबर पर कॉल करके उन्हें इस मसले पे एक्शन लेने पे मजबूर करें ताकि यहाँ के यहाँ आने वाले पेशेंट्स को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े मैं हूँ सदफ खुर्शीद कश्मीर अनहर्ड के लिए सोपोर से